Mnohoúhelníky rozdělujeme na pravidelné a nepravidelné nebo podle počtu vrcholů. Zajímavým rozdělením je rozdělení na konvexní a nekonvexní podle toho, zda existuje spojnice vrcholů, která leží mimo obrazec. Pokud existuje taková spojnice, je mnohoúhelník nekonvexní. Příklady mnohoúhelníků si řádně prohlédněte. Trojúhelník je mnohoúhelník s nejnižším možným počtem vrcholů. Trojúhelníky jsou obecné, tupoúhlé, rovnoramenné, rovnostranné. Při konstrukci je nutné znát věty o podobnosti trojúhelníků. Věty definují minimální počet a druh parametrů nutných k sestrojení trojúhelníků. Pravoúhlý trojúhelník a jeho vlastnosti jsou důležité pro technickou praxi. Mnoho technických úloh spočívá právě v řešení pravoúhlých trojúhelníků. Čtyřúhelník obecný a kosodélník nelze jednoznačně určit pouze délkou stran; je nutné určit další parametr úhel nebo úlopříčku. V lichoběžníku lze pro jednoznačné určení použít výšku. Obdélník a čtverec jsou určeny stranami stranou. Důležitou dovedností je konstrukce pravidelných mnohoúhelníků pomocí kružítka. Naučte se konstrukci pěti a deseti úhelníků. Zapamatujte si, že není možné pomocí kružítka sestrojit pravidelný sedmiúhelník. Sestrojení pravidelného šestiúhelníku pomocí kružítka je základní dovedností; vychází ze znalosti konstrukce úhlu 60 stupňů, kterou jste již poznali. Při konstrukci dle kružnice vepsané si uvědomte, že strana šestiúhelníku je tečnou této kružnice.